del Reiguer a una altra comarca de Mallorca, que és escenari d'una de les proves ciclistes de més tradició de les Balears, la del Pla. Enguany ha canviat el punt de partida per tenir un final espectacular, al Castell de Veiva. faldes d'obliments espera els 134 membres d'una SERP multicolor que durant sis caps de setmana recorrerà el Pla de Mallorca, una prova que, com adverteix el vigent campió, amaga trampes. Són carreres que allà on menys pensat se te pot fer una escapada i se te'n pot anar a esplà. Això, cada dia és una carrera, cada, cada carrera és una història. Vius i valents són els aventurers que s'escapen d'un pilot implacable que roda més de 40 km per hora, impulsat pel públic a les voreres. El fort ritme obliga a agafar forces per no patir enfonsaments. Javier Peris ho intenta davant Sondureta, però queda neutralitzat a les primeres rampes de la pujada final. El Castell de Baiba, un paratge icònic de Mallorca, ha estat l'escenari per donar el sus a una nova edició de la prova ciclista per excel·lència, el Pla de Mallorca, que arriba a la 29a edició amb un èxit de participació i una etapa novedosa que ha transcorregut des d'establiment fins a aquest Castell de Baiba. La victòria ha estat per Rubén Sánchez. Una volata, com diuen els italians, que decideix un menorquí que fins ara havia corregut al velòdrom. Ha estat un sprint i era eh, eh, una pujada curta i un sprint de força l'he aprofitat. Eh, la pista ja no treia prou rendiment i la veritat m'agradava més el fondo i això i estic més content. En categoria femenina, el primer mallot b 3 del Pla de Mallorca 2013 és per a l'actual campiona de la competició. S'ha fet dura, sobretot s'arribar d'aquí, i aguantar amb aquests homes eh, se, fa, se fa molt pesar, però bueno, hem estat allà davant i donant la cara com a fèmines. La segona etapa del Pla de Mallorca 2013 serà dissabte que ve a Moró.